En este video vamos a hablar canciones de cancha, sí, sí, canciones de cancha, canciones de fútbol para ser tocadas en la falta dulce, para ser tocadas en tu falta dulce. Vamos a estudios centrales.